электр тогунун пайда болуу шарттары кандай экенин аныктайлы бул үчүн бир электрометрди заряддалган эбонит таякчасы менен заряддайбыз электрометр ашыкча терс заряд алат аны металл өткөргүчү аркылуу заряддалбаган электрометр менен туташтырсак анда өткөргүчтөн кайсы бир электрондордун бөлүгү экинчи электрометрге өтөт электрометрлердин заряддары теңелген соң ток токтоду